Над городом дождь, дождь холодный, злой, И меня ты не ждешь, и тебя нет со мной, А над городом грусть, в моем сердце тоска, Ты забыла и путь, знать такая судьба. над городом бой, На ресницах слеза, Это горе и дождь Мне раскрыли глаза, А над городом дождь, Дождь холодный, злой, И меня ты не ждешь, и тебя нет со мной.